我々ヒューマライズは今こそ立ち上がらなければならないたとえ大地を血に染めてでもでは始めよう人類の救済を殺人事件の犯人は伊豆久緑谷と断定お前何をやった なんで逃げよあんたが人殺しで俺が共犯者ヒューマライズ絡みなんだろヒューマライズ絡み緊急事態ヒューマライズがインターネットを通じて放送を始めましたヒューマライズ我々ヒューマライズは決起する人類救済までのタイムリミットは今から2時間バカを行くぞ本物見せてやるよ 以来のヒーローたちを個性という病をこの世から消し去り純粋なる人類を滅亡から救うのだみんな必死に戦ってるみんなの笑顔を守るためにヒーローとはピンチをぶち破っていくもの諦めたりなんかするものかヒーローは守るものが多いんだよ 限界を超えろ